kelindi jabroil arshni supurgin bunda mehmon bo'lgani rasululloh keladu mazo albasor ko'zli shams va zuho yuzlik barchadan shirin so'zlik rasululloh keladur shamollarga borib aytgan, sayr etishini qo'ysin beodoblik qilmasin rasululloh keladur daryolarga ham aytgan, mavj qo'ysin oldida soqov tursin rasululloh keladur moliklarga borib aytgin do'zax eshigin yopsin yo'llariga ko'z tutsin rasululloh keladur g'ilmonlarga hamma aytgin jannat eshigin ochsin boshlariga dur sochsin rasululloh keladur azroilga hamma yetgan jon olishim qo'ysin xizmatda muqim tursin rasululloh keladur ufuqu maqomga boring yig'lab aytdi jabroil bundan o'tsam yo rasul qanotlarim kuyadur u maqomga borib yig'lab aytdi jabroil bundan o'tsam yo rasul qanotlarim kuyadur qiyomat kun bo'lganda yig'ilar barcha banda rasululloh kelganda ummatlari keladu rasululloh kelganda ummatlari keladu